नाचना है नाचना है क्या शिट अब यहाँ से कैसे जाए अरे रोड से ही चलो यार भाई वो बाहर गाड़ी लेके पार्क गेस्ट में आज को बैठा लो मैं सॉरी अरे ऐसे ऐसे रास्ते से ले जाता हाँ बोलते हैं शॉर्टकट ले जाएंगे अभी पर हगा हुआ जगह से ले जाएगा पहुंचेगा नहीं कभी हाईवे पे पता नहीं कहाँ छोड़ दिया आ जाओ आप ओ भाई कोई भेजा था ना मीम इस टाइप का पांडे पांडे बजा था बुला लो श्रेयांश वापस आ गए हमसे मरीन पे इसको देखो ना बना बनाना मैं इसका पैट कैसा है भाई It's okay, I will fix it. सोने आ रहा है कुछ कर के लिए चलते हैं ना ज्यादा जल्दी हाँ तो चलो ड्राइव करेगा जल्दी जल्दी ड्राइव रुको हम जेट्स जेट्स की बुलाते हैं ठीक है अभी बाहर जाओगे तो पुलिस आएगा ऑल एक्सेप्ट दे क्या इसी को मार दे क्या किसको काय मार दे चलो बाय बाय गाइस काली साला सब जेट्स तो की बुलाओ के नहीं टाल में बोल रहा है ढूंढ लेंगे <laughs> ढूंढ लेंगे अरे कोर्स आते तो ले जाने देखो साला पानी है तो वो तो ढूंढ ले प्लेन बुला रहा है प्लेन बुला रहा है कुछ बोल रहा है outfit has been left helicopter आ गया हम लोग लेने के लिए अमीरी है भाई श्रेयाज थोड़ा समरीन को आगे बढ़ा बढ़ाओ भाई ड्राइवर हेलीकॉप्टर लैंड हुआ है हम लोग का साम थोड़ा सामने रहा है अरे पीछे काफी फास्ट राइट में कर रही है पानी पानी तो भाई भाई जल्दी से आंटी बट आपको मरना पड़ेगा अरे तो वो लग रही है लिखा था मैं जो आगे छोड़ हाँ। तो दिया था पायलट को मार दिया पहुंचेगा वो भाई हेलीकॉप्टर एयरपोर्ट भी आ रहा है हेलीकॉप्टर से अमीर आदमी सब होगा ऑलरेडी प्लेन लगा हुआ है जो ले जाता है भाई और दो प्लेन दो दो प्लेन लगा हुआ है एक मेरा पर्सनल होगा तुम लोग और दूसरा होगा बजेगा रे दादा <laughs> दिख तो नहीं रहा जरूरत नहीं है ये भी बोलेगा रे बोले तुम लोग को दूसरे प्लेन से भेज रहा था हाँ तुम्हारे साथ कौन जाएगा भाई बोलते ठीक है हम लोग पहली बार एक्सेस कर रहे हैं ये जगह You guys are with me. Yeah, lovely. Hey, I don't think we met. Oh, uh, yeah, this is uh, it's the tour manager, isn't it? Holds the whole operation together. <laughs> Okay, cool. This is our चल ride. बे Uh, tour manager, you can drive us, right? Sir अब <laughs> बोलता है टूर मैनेजर फिर ड्राइवर का काम दे दिया problem You two are working for me today, right? अभी हम वैसे My यहाँ place, पीछे हमारे my मित्र आ रहे हैं rules. You don't step out of line. Yes, कहाँ yes, ले जा mate, रहा yeah, है तो ड्रिफ्ट क्यों कर रहे थी इससे इंजन नहीं आ गया एक पीछे पीछे आ रहा है हम लोग के पीछे पीछे अरे मत जाओ मत जाओ मत जाओ आगे बच्चा लौटा दिया इसको मारे क्या हाफ पैंट पहना नहीं नहीं नहीं उसके हाफ पैंट पहना तो क्या उसके फील्ड ऑफ विजन में नहीं आना है यहाँ जो यहाँ से पहाड़ पर ऑलवेज गो दी हाईवे तो हम यहाँ पे नाच करते हम लोग नाचते हैं पर जो वेट करते हैं अच्छा वो हाँ, हाँ, नाचो अच्छा लग रहा है देखने गाड़ी से मत जाओ गाड़ी से मत जाओ गाड़ी से क्योंकि अगर गार्ड देख लेगा तो हाँ आइस को पता है कैमरा उसको बोल रहा हूँ मेरे पास एक आइडिया है यहाँ पर बस टाइमिंग देखो लोग कब मुड़ता है ठीक है जैसे ही ये अभी इधर मुड़ा हुआ है ना चलो अब चलते हैं बीच में एक सेकंड में खाली होता है हम आ गए बाप रे बहुत ज्यादा कैमरा है इधर गाड़ी भी आ रहा है ये है क्या एग्जिट पॉइंट रेल मरी हुई है इनको फोटो खींचते हैं रेल मरी हुई है ब्रो शिट क्या दिखा मैं फोटो खींच फोटो खींच के भेजो ना इसको भेजता हैं रुको एक हम फिशिंग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं हमें फोटो भेजो अरे तुम वो करो ना आइलैंड वाला तुम्हें वो करना इसको फोटो खींच